Dime, tú sabes una pregunta. Dime, tú sabes, tú sabes cocina. Sí. Porque freíto un huevo y lo que mate. Que de comida me da pan con aguacate. Te voy a dar chance de que me haga un chocolate. Y si te queda mal, lo voy a tener que botarte. Y bate que bate, bate que